таасир этүү электрлештирүүсү же электростатикалык индукция кубулушу эки өткөрбөөчү койгучта бири бирине тыгыз эки металл цилиндри турат зарядталган денени жакындатып цилиндрлерди бөлөбүз булар заряддалганбы байкайлы ал үчүн оң цилиндрди электрометрдин сферасына салабыз жебе кыйшайды демек бул цилиндр зарядталган электрометрдин сферасына экинчи цилиндрди салабыз жебе четтеди демек бул цилиндр дагы зарядталган эми биринчи цилиндр менен сферанын түбүнө чейин тийгизебиз цилиндрдин заряды таякка жана электрометрдин жебесине кетти андан соң цилиндрди алсак дагы жебе четтеген бойдон ордунда калды кайрадан экинчи цилиндрди кайталайлы жебеси ордуна келди экинчи цилиндрдин заряды биринчинин заряды менен теңелди демек эки цилиндр тең ар түрдүү зарядталды. эгер зарядталган а дене оң заряд алып жүрсө анда сол цилиндр терс зарядталат. экинчиси болсо оң зарядталат. мында электрлешүүнүн түрү таасир этүү болот же болбосо электростатикалык индукция деп аталат